मैं प्रियंका रेवड़ी अब मैं आप सबके बीच में नहीं हूँ जानते हैं क्यों क्योंकि मैं एक नारी थी मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैं हैदराबाद की रहने वाली थी पेशे से मैं डॉक्टर थी मेरे परिवार में मेरी एक बहन और मेरे माता पिता है जो मुझे बहुत प्यार करते थे मैंने मन लगा पढ़ाई की और मैं बेजुबान जानवरों की डॉक्टर बन गई मैं उन जानवरों का इलाज करती थी जो बोल नहीं सकते थे मुझे उनकी सेवा करना अच्छा लगता था इसलिए मैं रोज अपनी स्कूटरी से अपने चिकित्सालय जाती थी सताई नवंबर को जब मैं वापस लौट रही थी तो कुछ लोगों ने मेरी स्कूटरी की हवा निकाल दी सुनसान राह पर मैं अकेली थी इसी बीच चार दरिंदे मुझे घेर लिया जानते हैं क्यों क्योंकि मैं एक नारी थी मैं उनके सामने चीखना चाहती थी मैं उनसे बचना चाहती थी लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया यहाँ तक कि मेरी सांसें तक रोक दी और मेरे साथ दुष्कर्म किया जानते हैं क्यों क्योंकि मैं एक नारी थी मैंने उनसे लाख हाथ जोड़े बेनती की लेकिन उन्होंने मुझे मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक नारी थी उसके बाद इन चारों दरिंदों का जिनका मैं नाम तक नहीं जानती थी इन्होंने मुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ा मेरी मौत के बाद भी यह लोग मेरी निष्प्राण शरीर से अपनी हवश बुझाते रहे जानते हैं क्यों क्योंकि मैं एक नारी थी उसके बाद इन्होंने मेरे शरीर पर पेट्रोल डालकर चला दिया क्योंकि अब इनको मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं था अब मैं इनके लिए बेजुबान वस्तु बनकर रह गई थी इसके लिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि मैं एक नारी थी इन्होंने ना केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरी आत्मा तक की हत्या कर दी है मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ अब मैं आपके बीच में नहीं हूँ अब मैं कभी दोबारा आपसे नहीं मिलूंगी लेकिन हाँ मुझे इंसाफ चाहिए मेरी रूह को इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए उस भगवान से जिन्होंने मुझे इस जन्म में नारी बनाकर भेजा है और शायद अगला जन्म क्या हो मुझे नहीं पता लेकिन मैं भगवान से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस जन्म में मैं नारी थी लेकिन अगले जन्म में मुझे नारी ना बनाना क्योंकि शायद यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं नारी